biru naik. Dia sudah Woo. berjaya. Akhirnya, Akhirnya besar bay, besar bay. Pada hari ini. Uh. Di sini. Eh, hey, ni yang keempat ni. Betul je aku. Kamu sini sini. Cepat tu lagi. Cepat biru belum lagi tak apa. Kita kumpulan kayu. Aduh. Aduh. Okey. Oi, muka dia legend ni. Hmm, hmm. Nampak nampak. Aduh, sakit. Aduh. Ai ai ai, nampak. Udang yang ketiga. Udang yang ketiga nampak Oh hari ni Memang macam meriah sikit lah Walaupun kecil Tengok muka Oh yang muka ada senyum Bang muka ada senyum lah Muka ada senyum Tapi takutnya udang Tapi belum target kita untuk dapatkan ah, sepik biru yang besar Belum lagi Belum lagi Melayan tu Apa dia takut udang Oh nampak Bukan biasa-biasa bosku Ini kalau sepik <laughs> Aku tak boleh dah benda tajam Cepit Dia takut, dia takut Dia takut dengan udang aku punya Eh, nampak dia Kena sensor ni, dia punya ni Suara Ah, tu dia Kan nampak sikit je tau Hasil, yang ketiga Okay Ah, seorang lagi Oh, hari ni muka dia happy dah. <laughs> Aduh, muka dia happy tengok sikit. Zoom sikit, zoom sikit. Aduh. Walaupun kecil tapi dia tengok muka dia senyum. Dia senyum nak. Oi, muka dia senyum. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Ah, ni mana tu? Tuan badan. Tengok sikit. Ikut. Tu tuan badan. Turun sungai. Oh, ah, yalah. Second, second, second. <laughs> Biasa ter, ter, apa? Ada. Mau udang tak takut. Sini. Oh, nombor dua ada sini. Mantap. Yo. Kau sini sikit. Ah, tu dia tak kapal kita nampak gayanya. Udang kasar yang rindu Kan Dah Ini nak kelekan dulu lah macam ni Haa oh, kelekan Nak nak keluar nak keluar Dia ni dalam orang Nak keluar Udang dulu Oh Weh macam mana ni nak rakam bawa buka Rekar rekar rekar Bil wait wait Bil Ni last minute ni last minute oi Uy. Aduh dah. Akhirnya speed biru naik. Akhirnya speed biru naik. Akhirnya speed biru naik. Dia sudah berjaya. Akhirnya besar baik, besar baik pada hari ini. Uh, gila akhirnya tak sia-sia. Tak sia-sia kita. Aduh besar, besar. Ini namanya Yang jongkong, itu lah jongkong, Yang tu tadi aku lepas Bil Ui, Tak sia-sia dah tunggu Lagi lah Tak sia-sia tunggu extra siap masa lah. Gila lah Kita tunggu sama ni Kau baling dekat je bila? Eh? Haa, aku baling dekat je Gila ah. Naik sekali betul siap Aku dah, aku dah, dah, dah Dia dah Dia dah jalan tu klip tu, klip buka tu. Klip kelabu tu. Ni. Tarik depan dia, tarik depan dia. Oh gini. Tarik depan dia lagi depan lagi. Ha? Ya ha, gini ah. Ya. Uh. Thank you.